стратегически выгодное положение по соседству с важнейшим на северном побережье Эстонии портом и торговым центром, и на редкость благоприятные возможности для обороны обусловили возникновение на этой возвышенности одного из самых мощных в древнем Рявола укреплений – Датские феодалы, захватившие Таллин в 1219 году, причинам превратили Томпио в опорный пункт своего владычества. В 1227 году Таллин завоевали немцы, которые начали здесь возводить замок. В результате строительства, длившегося почти два столетия в юго-западном углу плата вырос монументальный орденский замок. Мощнейшее во всей средневековой Эстонии оборонительное сооружение, обширное, примерно 80 на 130 метров, крепостной комплекс состоял из центрального массива строений – примыкавшего к западной стене, представлявшего собой неправильный четырехугольник с внутренним двором, окруженный с трех сторон круговой 20-метровой стеной, средняя толщина которой достигала 2 метра и которая была укреплена угловыми башнями. Несмотря на более поздние перестройки, в общих чертах Таллинский замок сохранил свою средневековую планировку, поскольку при возведении новых строений нельзя было не учитывать внешние габариты круговой стены.